المفاوضات المناخية كما سبق وحكينا دور بين مجموعات دولية مفاوضة وتحالفات في إطار الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ من عام 1995 كل دولة عضوة بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية تكون ممثلة بمجموعة مفاوضة وطنية رسمية ومتكونة ممثلين عن القطاع العام والخاص خبراء مجتمع مدني ونقابات أما هي توا نحكيو على الفريق المفاوض التونسي اللي يتم تعيينه كل عام من طرف نقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية الإطارية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية والدولة التونسية اللي يتمثل دوره في تنسيق بين أعضاء الوفد الرسمي المفاوض التعوض وهيئة الاتفاق المناخ والعمل على تنسيق الدائم والمتواصل مع كل الأطراف المعنية قبل وأثناء وبعد المشاركة الرسمية بقمة المناخ تركيبة الفريق المفاوض اللي لازم تكون ثابتة ومتماشية مع أولويات الدولة إلا أنها من عام لعام عددها يتغير يتكون الفريق المفاوض التونسي أساسا من مسؤولين حكوميين ممثلين عن الوزارات المعنية بملف التغيرات المناخية كما الوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالطاقة وزارة المالية ووزارة الخارجية وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني من نقابات وجمعيات بيئية تونسية وناشطين بيئيين يشارك ممثلين الوفد الرسمي التونسي المفاوض في اجتماعات المجموعة المفاوضة اللي تنتمي لها تونس كما المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ومجموعة 77 والصين يتمثل دور أعضاء المجموعات في حضور والمشاركة في الاجتماعات الإعدادية للمجموعات المفاوضة اللي تدوم على جمعتين الجمعة الأولى تقنية والجمعة الثانية سياسية مع حضور وفد رسمي دبلوماسي تأخذ الاجتماعات هذه صبغة رسمية وغير رسمية ويشارك فيها الوفد الرسمي التونسي من خلال تقديم وجهة النظر ومناقشة الأولويات في وسط أو بين المجموعات المفاوضة من خلال ممثلين في المجموعات وذلك بهدف الخروج برؤى موحدة تخدم الدبلوماسية المناخية المدافعة عن مصالح الدولة التونسية لكن قاعدة المشاركة التونسية متواضعة اللي لازمها تتطور وين لازم يتم إعداد جدول أعمال المشاركة ومناقشته مع أعضاء الوفد الرسمي إثر انتهاء الدورة السابقة من المؤتمر لضمان حسن الأعداد